这里是苏新浩、张吉，接下来我们给大家带来了一首《情非得已》。只怕我自己会爱上你，不该让自己靠得太近。而我为什么能够给你，爱你也需要很大的勇气。 怕我自己会爱上你，也许有人会情不自禁，想念只让自己苦了自己，爱上你是我情非得已。 你说我的眼睛在温柔，你的身影，挥散不去。握你的双手，感觉你的温柔，真的有点透不过气。你的天真，我想珍惜。 看到你说委屈，我会伤心。只怕我自己会爱上你，不敢让自己靠得太近。 只怕我自己会爱上你，不想让自己靠得太近，怕我没什么能够给你，爱你也需要很大的勇气。只怕我自己会爱上你。 情非得已，爱上你是我情非得。